皆さんこんにちは徳島のおっさんですえー、どうなんやだいぶなあの寒くなってきたな <laughs> これなおっさんちょっと暑くて頭おかしになったんちゃうんって言われそうだけどなこれもう暑い暑い言うてもしゃあないけんなほらけんなもうあの寒い寒い言うように <laughs> 寒い時は暑い暑いって言うようにな <laughs> これなん そんなもしょうもないこと考えてよこんなこと考えてくるなってあれ <laughs> けどなあのー、まだまだ暑いけどはいはいほらでなあの今日の徳島弁講座はなあのー、ちょっと忘れましたけどもういんでくるけんなって言うんやけどないんでくるっていうば、帰ってくるっていうことでなちょっと忘れましたけんちょっと帰ってきますっていうのもえー、ちょっと忘れましたけんなちょっといんでくるわなって 家へ帰ることもなもう犬はなって <laughs> もうもうほらもうほらそろそろ犬はなって言うんやけどな <laughs> 犬はなって、はい、ようわからんやけどなもうほらこれはなもうしょっちゅう使いますもうちょっと犬んでくるわとかなえー、もうそろそろ遅いけんもうそろそろ犬はとかなはいはいほんなんで使います <laughs> 妙ななはいはい ほらで今日はなちょっとなあのー、前から言おったんやけど荒いピッチ切る時のな歯車がないって言おったけどなやっとなあの買いました <laughs> なんでなあの歯車はなこれこれやけどなこれこれはあのボロのなほなあかんようになった歯車やけどの皿をな皿ともう一つ買いましたはいほなで今日はちょっとこの試しでなあの試しにあの角ネジえっ、ー、とピッチが6のな ピッチが6ミリの角ちょっと見てますこれなもうおっさんほんま30何年切っとれんけんな多分まともに最後までは切れんともう全く自信がないけんなはいはいほんなんでなまあほらけど失敗してもなもう失敗しても愛嬌じゃと思ってな <laughs> ほんなんでまあちょっとあのやっていますはいはいちょっと言い忘れとりました あのな、えー、今日のタイトル何度もっていうなこれ <laughs> これはなあの <coughs> えー、ピッチ6でな6で切り上げをするっていうのが難度が高いっていうことでな <coughs> あのこれはあの上手な人は別だよあの上手な人はこのおっさん何しよんなと思うだろうけどなおっさんあのなああんまりやってない人はなやっぱりかなり難度が高いけどなあの切り上げの水を作ってな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 えー、作ったやつです。これな、先っちょ。あの、この刃物な、こうやって研がなあかんけんな。これな。えー、ちょっとこれが、これな、今こう、えー、これな。これがほなけん、ネジになっとうけん。この刃物をこう、こうとがなな。あの、ここが当たってしまうけんな。ここの、この底がな。刃物をこうとぎます。はいはい。 これが長野県こうこう斜めになってますこれねはいはいこうやって研ぎますこれせな当たってきれいようになるけんな最初のうちはきれいるけんのな途中がきれいようになるけんなはいはいほんなんでほなまあちょっとやってみえーとほんなんでな難度1はなここに切り上げの溝掘ってな、えー、切り上げの溝掘ってほんでこの逆転で逆転で戻して ほんでまたこうやって切っていくのこれこれはもう簡単なけんな何度1も何も何度0.1ぐらいだけどなこれはほんで回転なんぼはよって、まあ、なんぼはよってってことはないけどな500回転ぐらいでもこう切れるけどなこれでこれで切れるけどなこれは簡単なんですだけどこの切り上げが入ったらな 切り上げが入ったらこれなあか切り上げが入ったらなこんだけの回転で迷うけどなこれで下ろさないかんけんなカパンとカタンとほんこっちは切り上げせないかんけんなもうこの速度でもちょっとなちょっと難しいなまあ難しいはないけんのなちょっと気使うわなやっぱりほさもうこ 500回転になったらもうとても無理やけんな。こんなんはもう無理やけんな。やっぱりもう決まってしまうんだな、速度が。はいはい。で、今日は160回転でいきます。160回転。なので切り上げあり。これはちょっとほんでな、 途中で切り上げであの刃物引っ掛けてしまうと折れたらな <laughs> 折れたらもう今日は中止にします <laughs> さんこれ角ネジでこあのー、切り上げの角ネジはなほんまえっとぶりやけんな最後までいけるかどうか自信は全然ないですはいはいはいはいほらちょっと切ってみるけんな かもわからんなちょっとこれハーフナットおろす位置がなちょっとおかしになりました大体切り込みはな100分の4ぐらいか でまあずっとなこう切っていくんやけどこの問題はこの切り上げな切り上げはこれちょっと難しけんなあいかんわはいはい本なんだよなちょっと送りのハンドルをな 送りのハンドルを触ってしまいました <laughs> ちょっとするけんなハーフナットを触らんとの送りのハンドルさんの。はいはいほんなんでなまたあの再開しますこれちょっと触れてしもたけんなうんちょっと触れてしまいました まあ、触れてもな、どうってことないけんどな。 ちょっとなビビンどうけんどなこれにあと触れ止めがあったらな別に何や問題なんやけどちょっとビビンでおりますああもう繰り上げが来たヒヤヒヤする あほら言うん忘これなピッチ6ですピッチ6ピッチ6の角ネジなはいはいまあこうやってなずっと切っていきますはいはいほななんとかな <laughs> えー、だいぶ切れてきましたもうなんとかな、えー、今度11かなえー、ちょっとな刃物研ぎ直しました間でなビビンドったけん、えー、ビビらんようになちょっとあの研ぎ直してきました ビビらんようになったでしょいう最後で気抜いたらなポキンとやってしまうけど <laughs> ぶつかるけどこれ何回してもなやっぱり気使うな、えー もうちょっとですあがピッチが8になってきたらなもうこの回転ではなちょっと無理やなこれ6やけんなまだ銅像構造いけようけどな 今もうちょっと行くよと。今度で仕上げです。はいはい。 やなあかああ <laughs> ハーフナットおろす位置がなおろす位置がちょっとずれましたはいはいまあやっぱ難しいわまあまああ刃物はいけた刃物はいけました 作業なきゃまだこれ先っちょちょっとごまかさねえからなあーずれたなこれはい本なんでなちょっとずれました 最後の最後でな <laughs> 最後の最後でやってるええー、最後の最後でなやってしまいました。 里面。 こんだけの長さになってきたらな移動触れ止めっていうんつけななビビってさないですはいはい治っとったのなええー、とほんなんでなはいはいなんとか無事にな、えー、角ね時期出ましたこれなはいはい でありがとうございましたあの2回な、えー、2 <coughs> 回失敗しましたはいはいまあほらけど失敗してもなあのー、まあ、大した失敗でなかったけどなまあよかったですはいはいほなんでありがとうございました